Ang bayad nga isog, part 1. Kuya, okay. Pa! O, saman. Nice, Udan. Narito, at ignayo tayo mong kuya, si EG, o si Eric, mga lalaki. Sige, tawagin mong kuya. Saman, Kuya G. At ka dito sa kanto, kaya para magbugtag mga kwan. Basta Oy! Lalaki ka! Ikaw, bayad ka! Ah!

でも気持ちは伝えるし